Halo rekan-rekan sekalian Pada video kali ini yang saya buat Yaitu saya akan membeberkan sebuah cara Yaitu bagaimana menangkap kelinci dengan cepat tanpa menunggu Nah baik saya contohkan yaitu pada map Esterona karena kebetulan juga ini uh, daily affairnya saya di sini di sekalian nah yang perlu kalian lakukan pertama yaitu membuat perangkap nah ini eh, bikin sebanyak mungkin lah ya sesuai kebutuhan yang kedua yaitu kalian mencari adanya uh, lubang kelinci tersebut namun perlu, perlu diperhatikan kelinci ini tidak hanya di Esteruna sebenarnya namun di map-map lain juga ada dua jam kemudian oh ini kita ketemu lubangnya nah kemudian kita persiapkan jebakan ya trapnya cara meletakkannya itu cari yang bisa terdekat dari lubangnya pasang satu dulu kemudian kita perlu men mencari makanan ya untuk diletakkan di trapnya atau di jebakan tersebut karena saya punya drone ya biar drone nya yang mencari sambil menunggu ya sambil menunggu kalian persiapkan aux-nya aux-nya kalian cari aja melee yang damage-nya kecil attack powernya kecil ya karena saya punya apa ini baseball ini maka saya pakai ini atau mungkin bisa pisau itu ya kukri nah, pokoknya yang attack powernya atau damage-nya kecil eh kok share gear kasih AUX nah karena apa kalau attack powernya kalian pilih yang besar dia akan mati malah jadi caranya kita jongkok di dekat gini arah ke jebakan langsung diaduk lepas jadi caranya seperti itu tadi kalian jongkok di dekat sini arahkan eh, ke jebakan jadi kalian ketika melihat kelincinya keluar dengan cepat langsung di aux ya di, di aux langsung itu oh iya aku lupa pasang lupa pasang ini ya nah pantas dia nggak masuk mari kita tunggu lagi dia keluar untuk jari kita siap-siap di auxnya ya nah dapat ya nah kelinci ini pun bisa kalian jual ini adalah cara mencari GB dengan secara malas ya tidak perlu sulit-sulit aduh drone saya kebanyakan mencari berry nah kita pasang lagi umpannya bakannya dan umpan sambil kita menunggu lagi kelinci keluar namun jangka atau durasi keluarnya itu biasanya lama kalau habis kita menangkap kalau kita baru saja menangkap itu keluarnya biasanya sih lama lagi A few moments later. Nah, kita dapat Nah, baik, seperti itulah cara penangkapan kelinci dengan cepat tanpa gagal. Biasanya kan ada orang entah itu iseng mengganggu kita, mengganggu kelinci tersebut kalau tanpa di aux gitu ya. Jadi dia mau masuk ke perangkap tersebut, ada orang lewat jadi kelincinya masuk lagi ke dalam jadi itu menjadi apa memerlukan waktu yang lebih lama kalau seperti itu jadi dengan cara mengauk seperti ini tadi mempersingkat waktu dan mempercepat waktu tersebut oke baik demi keamanan serta kenyamanan bersama silahkan subscribe terlebih dahulu like serta komen bila ada pertanyaan mengenai atau seputar live after terima kasih sampai jumpa di lain waktu